Yo, what's up mga chong, mga chang? It's me once again, Tags Tools! Sa tayo dyan mga katropa. Sana ay okay pa rin tayo sa okay mga chong. Today ang ganap natin ay pupunta tayo sa isang beach dito sa aming lugar sa Katbalugan City. Just want to share it with you kung anong meron sa aming lugar. Mga chong, let's go!